Мне, кстати, по секрету скажу. Мне кажется, эти белые кроссовки подойдут под любой образ, который я буду сегодня показывать. Жак еще будет в одном образе. Кстати, это, наверное, один из лайфхаков. И уже такое уютное, мягкое состояние. Снять и выглядеть абсолютно по-другому на все случаи жизни. Вот это я называю осознанной модой, и это невероятно круто и замечательно. Друзья, всем привет! Вы на канале Наташа Осман. Сегодня будет очень классный fashion-влог. Я безмерно вам благодарна, что вы подписываетесь, ставите лайки и комментируете. Мы всей командой это все читаем. И благодаря этому мой fashion-контент потихонечку перекочевал на YouTube-просторы. И я вместе с онлайн-магазином TopTop сегодня вам покажу классные 7 луков на каждый день недели. И, ребят, еще очень важная информация. Когда я зашла на сайт TopTop, во-первых, э, меня проявили поразило то, что очень много луков сделано стилистами ребят, и не нужно ломать голову и думать, что с чем сочетается, сразу же есть готовые образы. Это очень удобно, а во многие из них я влюбилась, и они уже висят у меня в гардеробе. Во-вторых, меня безмерно поразило то, что каждая одежда, которую я заказала, пришла вот в таком вот э, классном шопере из переработанного материала. Мне очень нравится, что ребята задумываются о сохранении планеты, и этот шопер можно использовать и после. Классно. Мне, кстати, на секрет скажу. Мама взяла э, четыре э, таких шопера себе и сказала, что мы будет ходить э, с ними в магазин. Вообще во время пандемии мы все стали больше задумываться о э, осознанном, разумном потреблении. Э, уверена, что каждая из вас э, перебрала свой гардероб заново. Я очень люблю, когда вещи сочетаются друг с другом в гардеробе, и они универсальны. И сегодня я подобрала 7 очень красивых, классных, доступных э, образов. Поехали! Так, понедельник. Э, я подобрала такой легкий э, образ. Из такого... Василек, он же голубенький. Да. А это какой? Лавандовый лавандового цвета, очень модного сейчас в этом сезоне. И желтый бомбер очень легкий, романтичный. Я вообще люблю, когда сочетается спортивный и женственный образ. А, белые кроссовки в первый мир вообще под любой образ подойдут. И мне кажется, эти белые кроссовки подойдут под любой образ, который я буду сегодня показывать. М <laughs> на функциональность. Очень классно и комфортно. И немножко даже игриво. деловой вторник, <laughs> пиджак. Я люблю черные пиджаки, оверсайз, они подходят а, под разные случаи жизни. Более того, этот пиджак еще будет в одном образе, и вы увидите, как абсолютно по-другому он будет а, подчеркивать платье. <laughs> Я а, в этом сезоне очень модно круглую, обувь. Взяли такие черные ботинки на ну, все случаи жизни, брюки клеш от, от бедра, тоже очень модно сейчас. Причем я сейчас показываю вам два варианта. Это могут быть такие подвернутые или вот такой распущенный вариант джинсов. женственный топ. Он на самом деле открывает плечи. Это если а, после работы во а вторник вы решите сходить в ресторан на ужин. Прием, прием. Мы готовы к среде. Вот среда у нас такая уютная, очень необычная и классный свитер с таким двойным воротником. Очень уютный, я очень люблю длинные рукава. Всегда очень модно. Джинсы я оставила со вторника <laughs> и поменяла обувь. Видите, как со светлой обувью, светлый низ и светлый верх, начинки остается такой вот линии. Его можно расправить, чтобы он был такой более оверсайз, да? Но гораздо симпатичнее, если мы его чуть-чуть заправим у пояса и дальше. И чуть-чуть его как бы укоротим. Но сзади он чуть-чуть висит. Мне кажется, очень классно и удобно. И уже такое уютное, мягкое состояние, почти пятница. Среда – это маленькая пятница, сколько На четверг я подобрала мой самый любимый лук. Во-первых, я очень люблю такие вязаные жилетки с рубашкой. Мне кажется, это очень модно и секси. И такие, действительно, мои сапожки невероятно красивые. четверг мы готовимся <laughs> потихонечку к выходным. Не забываем про то, что мы можем быть элегантными, женственными. кстати, очень удобно, потому что клубчак очень небольшой, и можно пробегать так целый день. А сумку я подобрала полностью подходящую по материалу к обуви. И мне кажется, это очень красиво. Кстати, это, наверное, один из лайфхаков. Я не всегда беру размер в размер, иногда беру что-то побольше. Будь это джинсы или рубашки, или даже вот эта жилетка. Можно было жилетку оверсайз, а рубашку можно было взять э, не S, а M и даже L, чтобы она э, выглядывала под э, жилетки. Это тоже могло быть очень классно. Еще ближе, чтобы она я хочу, чтобы каждый из вас написал, какой образ дня недели вам понравился больше всего. Оставляйте свои комментарии. И интересно, какой образ победит и какой образ вам больше всего понравилось. Я голосую за это. Ну что, пятница? Пятница у нас вот такая. Потому что я люблю вещи, которые можно снять и выглядеть абсолютно по-другому за такое классное летнее платье, кстати, летнее платье, да, которое можно одеть и зимой, и весной, в общем, многофункциональное, не сезонное. И сверху вот такой пиджачок. Классно, что он практически закрывает всю длину платья. И вот такие вот ботинки, которые я уже показывала, а, на самом деле достаточно, чтобы у вас в гардеробе было несколько пар обуви, это обязательно дело кроссовки, это а, какие-то грубые ботинки в этом сезоне и сапоги. Все, вам больше ничего не надо. А, еще обязательно туфельки, лодочки и все. Вы готовы. Ну, так как у нас пятница, с намеком на вечеринку. Домашнюю, конечно же, <laughs> сейчас суббота, секси-суббота. Я намеренно держу в руках э, пиджак, потому что если вы захотите сходить в музей или в театр, можно сделать вот так. И нарядно, и строго. Э, узкие джинсы с очень красивыми пуговицами, такими нарочито оглядывающими, подмигивающими. И сапоги. Джинсы заправлены в сапоги и вот такой вот немножко рок-стайл на все случаи жизни. <laughs> На все случаи субботы, вот так вот вам скажу. Ну, как вам воскресенье, самое уютное, удобное. С невероятно красивым цветом, таким то молочным с широкими брюками, с белыми кроссовками, которые были в понедельник, кстати. А, тоже классная обувь. Тоже очень разного можно это все надевать. Еще из очень классного, во время того, когда я выбирала образы, а, на топ-топ есть а, коллекция из Португалии, из органических и переработанных материалов, и это невероятно круто. А, вот, к примеру, вот этот вот свитер, который я показывала ранее. И на этикетке классно написано «Люби меня», «Носи меня каждый день», а после отдай на переработку. Вот это я называю осознанной модой, и это невероятно круто и замечательно. Также один из моих бонусов для всех, кто смотрит мой влог, на сайте а, существует промокод Осма, который дает 15% скидки на любые продукты. И также его можно использовать в разделе сейл, он плюсует скидку. Круто! А Еще, кстати, было бы классно, если бы вы свои заказанные вещи а, составляли луки, а, отмечали меня, и я буду обязательно смотреть, радоваться, комментировать и вас репостить. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Это Лёска. Ой, и Настя. <laughs> Все, пока-пока.